Oke, okay, welcome back to Naviri Cash Live. Guys, Omers, hari ini kita akan unboxing lagi lot tareng lot D terbaru 2022. Udah pernah dibahas sih. Tapi Om Naf di sini mudah-mudahan aja kita dapat THS yang di box sebelumnya box B ya. Minggu kemarin kayaknya nggak dapat. Kita nggak dapat tapi sekitar 87% hot hot item semua eh, layak dibeli juga dikoleksi juga beberapa oke kita langsung aja kita unboxing ini SNI ya masih segel nah, segel segel kita belum buka kita buka sekarang kita buka uh, bunyi cracknya itu enak banget aduh lihat bunyi bunyi. Ini, aduh enak banget bunyinya. Bukan? Aduh enak banget bunyinya. Oke kita lihat sekarang. Kita buka mana ya? Gini aja deh. Ini, ini di pinggirin aja. Oh, akarnya, akarnya ini. Kelvash. Nggak apa-apa, kita mau unboxing tiga pertama tiga pertama tiga pertama kita lihat wow kita dapat Toyota Tacoma, Toyota Tacoma, kita dapat tun lagi twin wheel kesukaan saya mana twin wheel saya oh mana twin wheel saya oh di belakang dapat twin wheel koleksi sama satu lagi custom ah, biar enggak biar sus biar gampang bacanya custom zero one akura Integra geser ini banyak juga kolektornya Toyota Tacoma juga banyak juga tolnya uh, kolektornya Twin Mill juga adalah kolektornya yang selanjutnya Tiga selanjutnya ada perfect speed. Keren. Perfect speed. Kita ada Mazda RX-7. Oke, kita ada lagi 69 Copo Corvette. Hmm, keren. Warna warna biru. Oke, kita taruh kita buka lagi. Wow, Dodge fan. Oke, kita punya purple. Ini kesukaan istri saya nih. Warna pas ini jadi permintaan dia nih pertama kali nih. Nah, kelebihan kok uh, eh, nanti aja kita bahas ya. Ini lumayan. Ini akan kita bahas. Terus ada lagi ada Fusion Busta dan ada 19 Chevy Silverado Boss LT. Keren. Mantap. Kayaknya zaman sekarang mobil-mobil off-road begitu banyak yang suka ya. Hot Wheels juga keluarin. Wow. Ada Ford F100. Keren. Ada Davan apa nih? Davan Senator buat balap nih kayaknya sama ada 63 Studebaker Champ kan kita buka lagi kita buka lagi buka lagi wow Nissan Leaf Nismo RC2 RC02 ada Subaru WRX STI ini sebelumnya ada warna apa ya ini Subaru nih banyak juga kolektor Subaru. Wajib punya. Nah, HW 450F. Ada juga nih kolektor mobil motor-motoran Hot Wheels. Kolektor hot, uh, motor juga banyak. Keren. Kita singkirkan dulu. Kita buka tiga selanjutnya. Tiga selanjutnya kita buka ada donat di aduh ada donat difter ada wow Ford Bronco. Belakangnya bawa apa nih? Oh enggak, Ford Bronco enggak. Tapi banyak model-model Madi begitu, banyak lumpur-lumpur, keren. Wow, ada 94 Bugatti EB 110S. Warna kuning, keren. Ini di FB lagi rame nih. Lagi dicari-cari nih. Pernah punya naik lelang tar tenang aja ah klasik TV series Om Nah punya yang unrivetnya tereng tereng tereng sebelum kesini ini dulu Nah, unrefed begini lebih mahal dibandingin ini. Ini bisa 40.000, ini bisa 70.000 nih. 80.000. Keren. Om Naf demen banget nih. Terus ada donat uh, drifter lagi. Ada count muscular. Ini buat balap lumayan nih. jangan tadi lu dibalik-balikin udah di diatur gitu aja nah kita ada bully goat kita ada Ford Mustang Mach E 1400 ada apa lagi Chevy Impala uh keren nih ini yang hobi-hobi klasik nih 59 Chevy Impala keren nih ini buat buat balap lumayan Oh, kita dapat wheelchair. Uh, Aaron Wheels. Kita dapat lagi. Kita wheelchair. Betul kan? Wheelchair. Ada sign-nya. keren. Simi Rollin. Keren. Ada rocket box. Mantap. Oke. Okay. Ada match it go kita ada match manga ini match manga oh baru sekali ya kita ada Nissan S390 GTI ini oh enggak pikir error enggak Nissan R390 GTI keren ini buat balap banyak eh, balap-balap uh, juga Nah, custom Ford Bronco tadi kita dapat ya Pak, di sana ya, box sebelumnya. Ya modelnya model Jeep, tapi ini modelnya model Ford Bronco tapi uh, customnya kayak gini custom. Ini Hot Wheels yang custom ya. Bentuknya madi, keren. Ada custom Zero One Acura Integra GSR warna hijau ini dia. Hijaunya hijau keren banget. Kita dapat 69 Copo Corvette lagi. Keren. Wow. Barbie Dream Caper. Ini kapan ya? Oh di Juanda banyak yang cari. Ini juga nih. GT Scorcher keren. Kita dapat Mercedes. Keren, mantap. Ada box eh uh, box lot day juga ada yang nggak ada mercinya, ada yang ada mercinya. ya beruntung lah kita dapat Mercedesnya oke okay. layer pertama udah kebuka kita buka lagi layer kedua oke okay, kita buka dari tiga pertama apa nih hyperfin main buat balap uh, GT apa nih Scorsen eh Scorser buat balap ini juga ini berat bisa buat balap juga Tur Shell kita buka tiga selanjutnya wow ada X Jet, Spy X-Men oh lihat itu Marvel X-Men XZ XZ ini keluar lagi nih sebelumnya XZ keluar nggak ya sebelumnya kayaknya udah pernah ada nih dia terus ada Sweet Driver kita dapat Dodge Dart keren dari tamponya ini keren banget uh, tulisan Dodge ada Hot Wheels-nya keren keren keren keren oke okay. nah kita dapat couple clip uh, eh, couple clip nanti kita bahas ini ini keren banget ini mobil yang antik ini nggak ada bannya ini base besi semua ada kick ada 2009 Ford F150 Hmm. modelnya ya gede-gede juga sekarang tahun ini kayaknya. Mungkin karena masalah banjir kali ya. Ini nanti kita bahas sama yang ungu tuh. Ini kita bahas. Kita buka tiga selanjutnya. Oke, ada Bully Goat, ada Simirolin sama Eruption. Eruption, Simirolin, sama Bully Goat. Keren. Kita buka tiga selanjutnya. Wow, infer bus. Nah, buat pecinta bus, ini wajib punya. Ini Hawaii Metro. Uh, ada bus, ini ada sepedanya di depan. Gue lihat ada sepedanya. Keren banget sepedanya nih. Tapi nggak bisa digenjot ya. Ada Cosmos Kula, ada Toyota Land Cruiser 80 keren nah ini juga salah satu favorit Om Nov nggak dapet unrefetnya, tapi modelnya semua model-model madi e, berlumpur begini ada kayak cipratannya juga di sini keren keren keren kita buka tiga selanjutnya kita dapat lagi classic Batman TV series Mas Derek setuju sama Rally Baja Crawler. Rally Baja Baja Baja Crawler. Sama modelnya gede-gede lah juga. Kayaknya tahun ini box B dan box D banyak tunnya juga. Ini model-model manga Turner. Batman juga sama. Tadi juga dapat. Kita buka. Wow, kita dapat lagi Dodge Dart lagi keluar kita dapat Mercedes lagi jadi dua kita dapat kita dapat USS Enterprise ini udah lama nggak keluar keluar lagi dari seri Star Trek yang di box sebelumnya apa di box yang ini ya uh, yang jet ya ah uh, jet box yang ini jadi untuk uh, seri movie ada X-Men, X-Jet dan ini Star Trek Keren. Ini wajib punya pecinta koleksi uh, kolektor merch harus punya. Tiga selanjutnya Blade Trader 21 Ford Bronco dan Barbie Dream Caper. Nanti kita bahas juga ini. Kita buka tiga selanjutnya. Kita dapat Subaru WRX STI kita dapat Nissan Leaf Nismo RC2 RC02 kita dapat Nissan R390 GTI mobil balap hmm, keren nice kita buka lagi box selanjutnya kita dapat rocket box keren ini kita dapat Ford Mustang Mark E 1400 kita dapat couple clip ini nanti kita dobrak ya satu ya kita mau lihat modelnya seperti apa wow pecinta golf wah dapat nih 67 Ford GT40 M MK4 bawahnya ada sweet driver yang keempat kembali lagi Batman lagi dapat lagi wow Regin Express ini banyak juga nih uh, yang sebelumnya juga keluar di box 2000 box A kayaknya keluar nih ya. ini ada beberapa seri mantap juga bagus juga untuk di koleksi Mm, match It Go sama 94 Bugatti EB110 SS. Ini juga banyak yang nyari juga. Oke. Okay. Sekarang kita mau dobrak dulu deh. Kita mau dobrak yang ini. Kenapa kita dobrak? Ini bentuknya unik. Lihat. Couple eh, cup clip. Ini bisa jadi gantungan kunci lihat di atasnya nanti kita dobrak ini nggak ada bannya nggak ada tayernya kita buka aja kita kita aduh dengarnya enak banget ini modelnya begini lihat ini modelnya keren dia ada buat gantungan kuncinya lihat ini gantungan kunci main gantungan kunci ini keren ini buat gantungan kunci lumayan nih Om Naf masih punya satu lagi terus kita mau bahas masalah yang tadi ah, mana yang ungu yang ungu bukan nah ini ini dia ada dua vari ada dua seri yang sebelumnya warna hijau ya warna hijau di dal nah di kalau kita lihat di dalamnya sini lihat di dalamnya sini ini ada go-kart dalamnya ada go-kart sebelumnya ada motor nah ini keren dia transparan warnanya ungu keren banget warna ungunya sayang kita lose nih tapi oke okay. terus yang selanjutnya Om Naf mau bahas masalah tadi apa ya satu lagi yang mau dibahasnya hmm. bukan bukan buat bawa hmm, bukan apa satu lagi ya? ini sama bukan X-Men udah oh ini ini dia bentuknya begini nah detailnya ini ada kalau dilihat nih ada cipratan-cipratan nih ada cipratan-cipratan keren banget ini terus apa lagi ya? oh iya twin wheel nah twin wheel ini Om Naf ada dua video ya mengenai twin mill. nah ini salah satu variannya twin mill. ini varian twin mill 1. Oh ya, twin mill. Nah, tun. Tapi bentuknya tun. Bentuknya kartun begini. Bentuknya kartun begini, dia seperti ini. Ada yang tun twin mill ini banyak. Ini mulai dari tahun tahun 2000 lo nggak salah udah mulai ada twin uh, eh, twin uh, eh, twin twin twin millnya nih ini bagus. Ada beberapa varian buat tun twin meal, tun twin meal. Wih. Nah ini juga. Nah, Barbie juga sama. Sebelum Barbie ini keluar uh, keluar yang ini ada dua pendahulunya dan itu sudah rare. Pencinta dan kolektor Barbie wajib punya yang kayak beginian. Dan ini dia bisa dibuka dari bawah lihat ini bawahnya bisa dibuka bawahnya bisa dibuka ada dalamannya ini oke okay? uh, eh, itu aja yang mau Om Naf bahas oke okay. guys Omars box D udah kita buka kita Om Naf juga udah dobrak satu mobil ini yang couple clip dia buat nanti buat gantungan kunci yang emas mana tadi ya? couple clipnya mana oh, ini. ini buat gantungan kunci Om Naf nanti oke okay, thank you uh, keep on watching jangan lupa subscribe sudah subscribe uh, subscribe tekan tombol loncengnya supaya ketika Om Naf upload video-video terbaru dapat informasi pertama. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau video ini bermanfaat. Oke, okay? ciao and peace.